Добрый вечер. Усім добрый вечер. Представляем сегодня очередные э, посиделки, посиденьки. И я хочу представити вас. Василь. Василь Київ Інтервата. Вітаю вас. Так само у нас сьогодні новий гість. Василь Чернігов. Серий кот. Серий кот Білорусь. Сергій. Сергій Брест. Ну і я, Анатолій Сайгон. Сьогодні у нас буде так само цікаве таке цікаві вечорки, бо е, прийшли нові новини, вельми цікаві світа. І сьогодні час буде е, навіть на закінчення, скажемо про Венесуелу, тому що всі сьогодні на слуху нові новості, свіжі новості про Венесуелу. Я хотів би зараз почати з Василя, з Василя Інтервата в нас така була цікава сьогодні задумка послухати те, що робиться е, в Україні іменно з виборами. Во. Я прошу прошу вас, Василь, скажіть на тоє. Е, всім доброго вечора. Да, Василь Інтервата вітаю всіх українців, білорусів і всіх, хто дивиться цей ефір. Це наші вже е, не дебютні посиденьки, це вже наші другі такі офіційні посиденьки. Як ми бачимо, широка аудиторія вже додаються і українці, і білоруси. Тому думаю, наша дискусія буде ще більш цікавою, ще більш динамічною. І е, для е, при підготовці даного стріму ми гадали, яку ж тему підняти, щоб була вона зараз на часі, актуальна, і е, вирішили все-таки повернутися, а в якій степені і започаткувати її ну, знову. Це президентські вибори в Україні. Основні тенденції, основні кандидати, основні шанси, е, кандидати, в кого є шанси. Можливо, хтось десь глибше купнув і можемо е, е, програми якісь вже передивитися. У нас в Україні ця політична картинка щодня міняється. Хтось, можливо, встигає прослідкувати, хтось не встигає. Тому ми сьогодні, в міру своєї компетенції і з нашого шановного товариства, будемо так, по-хлопськи розсуждати, які е, можливі розклади, які є кандидати, їхні плюси, їхні мінуси. Е, нагадаю, це все хочемо зробити не як експерти, політологи і професіонали, а от як прості люди, от як ми такі мужики зібралися в курілці і вирішили по, поговорити. На жаль, поки що немає нашого третього Василя, е, наша Україна Русь. Но ну, постараємося його десь знайти і підключити до нашої дискусії. Десь плануємо біля годинки ці питання обговорити. І Те, що Анатолій сказав, якщо нас хватить часу і бажання, ще проговоримо по е, тим питанням, які відбуваються в Венесуелі. Тому тема сьогоднішньої нашої наших посиденьок це вибори президента 2019. Можливо, в розрізі вибори виборів виборів парламент 2019 восени. У нас є нові гості, є е, експерти. Я хочу передати вам, пан Василь з Чернігова, е, вам е, слово в тому плані, щоб ви так обмалювали таку поверхневу картинку, що відбувається в політичному середовищі України. Які є е, тенденції, як ви гадаєте, скільки буде ну, е, кампанія висування тільки почалася, тому ми можемо гадати, е, не можемо гадати, скільки буде точно кандидатів. Тому таке, от е, ваше експертне мнення, е, як ця е, програма висування буде проходити, які кандидати, які більш технічні, які менш технічні. Якщо ви можете там трошки в цьому підсказати, будь ласка. Добрий вечір, шановні глядачі. Е, що я хотів би сказати? Звичайно, е, по поводу реєстрації кандидатів і їх кількості в першу чергу. Мені здається, що що в нас вже е, взагалі-то залишилось десь біля однієї неділі до закінчення реєстрації кандидатів. От. І вже, е, оскільки в нас зареєструвалась Юлія Тимошенко, от, за, е, за, зареєструвався Анатолій Гриценко, зареєструвався значить, мер міста Львова Садовий, то можна говорити, що основні гравці вже виходять на арену, крім діячого президента. Ну, в мене таке враження, що президент зареєструється десь за десь або за останню добу, або за останні одну-три доби буквально. Пам'ятаєте, як він декларацію подавав в останні хвили, хвилини. Тому Петро Петро буде так, тримати я, інтригу я, до останнього. Так, так, я думаю, що воно десь десь приблизно так буде воно зараз і відбуватися. Це його стіль, да? Е, що хотілося е, сказати взагалі за цей, <clears throat> як то кажуть, <clears throat> за цей кандидатський список, який вже в нас з'явився, який ще там буде трохи доповнюватися. Мені щось здається, що у нас буде десь ну не більше 25 кандидатів, хоч я думав, що буде більше. Але щось мені здається, що більше все-таки не буде. От, не буде більше. Як розділити кандидатів? Тут можна говорити і дуже коротко, і дуже багато. Ну, я попробую в середньому, так як я це бачив. Я бачу е, реальних політиків, які дійсно мають досвід політичної боротьби, досвід управління державою, от, і, в принципі, які являються, е, на мій погляд, більш-менш реальними е, кандидатами на посаду президента. Ну, це, по-перше, звичайно, нинішній діючий президент, це, звичайно, Юлія Тимошенко. Ще я бачу таких е, кандидатів, значить, як е, Анатолій Гриценко. Ще я бачу, значить, е, мера Львова Садового. Е, ще я бачу, е, вилетіло зараз прізвище з голови колишній, значить, наш головний СБУшник при Ющенку. Да. Я його, Він недавно зареєструвався. О, Це, так би мовити, я вважаю, перша черга важковаговиків. Важко Потім йдуть друга черга там, скажи, такі кандидати, на, на мій погляд, як Наливайченко. От, е, там, Ну, ще можна ряд кандидатур, я їх навіть не дуже той запам'ятовую, чесно кажучи. Не дуже то запам'ятовую. А потім іде велика велика така когорта. Я їх усіх, вибачте, цих кандидатів відношу до групи клоунів. От, Інакше я не можу до них е, відноситись. Ну, звичайно, <laughs> це мильна буль. Булька це Зеленський, до цих же клоунів, вибачте, я відношу, і пана Ляшка, і, і пана Каплія, е, Капліна, і ще там ряд Шевченко, ряд, ряд Шевченко, шан, шановних кандидатів в депутати. От, Я їх сприймаю саме так. Як сприймаю Пане, на... пане Василю, да. нагадаю, що кожен кандидат має закласти е, заставу в розмірі 2,5 мільйона гривень. Так, я це пам'ятаю. Це це, це, я це, це, не для, це я не для вас. А, ну добре. І в випадку, якщо кандидат не ну, не переможе, ці гроші йому не повертаються. 2,5 мільйона це десь 100 тисяч доларів, да, по, по ідеї? Так. Значить, я тут, я тут я так дуже надіюсь, що е, ці всі шановні кандидати з другого і третього е, ряду, так скажемо, от вони внесуть до бюджету України десь мінімум півмільярда гривень. І тому я їм, як то кажуть, в цьому випадку аплодую. Ця польза. Ох, і заробите ви, Василь, заробите. далі. Це єдиний плюс від них, да. Да, дійте, то оце єдиний плюс від вас, е, все таки. Навіть приціл, е, як е, дехто навіть із серйозних республіканських наших політологів говорить, приціл на парламентські вибори, вибори цих кандидатів, цей піар президентський не спасе. Вибори будуть е, відбуватись десь через 8 місяців. Вибори будуть відбуватись у зовсім іншій обстановці. Е, при новому президенті і все може кардинально змінитися на момент е, саме парламентських виборів. Так, ну продовжимо. Якщо говорити за кандидатури, значить, ну коротко скажу за нинішнього президента. На мою думку, незважаючи на те, що на нього сиплеться дуже багато Е, скажімо, недоліків йому закидають і в кадровій політиці, і в інших сферах, е, за які він відповідальний, і за які він, в принципі, невідповідальний. А я нагадую е, і багатьом своїм співбесідникам у чатрулеці, коли ми починаємо говорити про президента, то я говорю: ну ви давайте почнемо з того, що перш за все почитайте обов'язки президента згідно Конституції України а вже потім, будь ласка, висуваєте до нього якісь, як то кажуть, вимоги. От. То повинен сказати, що я, я теж бачу ці помилки. І в безпосередніх е, обов'язках президента, і те, що йому, як то кажуть, і приписують, і не приписують. Там десь е, в Верховній Раді через свою фракцію от, і так далі. Значить, Але все-таки я би заслугу нинішнього президента я б сказав і підвів би так, що е, за час існування в новітній історії держави Україна е, Петру Порошенку випала найважчий період існування нашої держави. Найважчий період, найскладніший в усіх відносинах, і фінансовий, і кризовий, і плюс ще ці всі події в Криму і е, в Донецькому регіоні. І що я повинен сказати? Я вважаю, що із всіх тих президентів, які були до цього, які там щось намагалися зробити, і в їх, як правило, мало що виходило, які щось там трошки десь зробили, але порівняти е, з тим, що було зроблено попередниками, і тим, що вийшло при правлінні Петра Порошенка, все-таки неможливо. Е, конкретно я можу сказати, що, на мій погляд, звичайно, що за останні три роки за останні три роки в нас відбулися зміни в державі і кількість таких змін відбулася, як, е, які не відбулися за період 25 років. За 25 років не було таких змін, які відбулись за цей період, і це в, в умовах цього конфлікту, який ми маємо, значить, із нашою державою сусідкою. От. Це по пане, пане Василю, так, я я, я припрошую, ви, ви нагадали дуже цікаву річ. Е, Ми знаєте, ми з вами спілкуємося, і деякі речі ми з, е, з вами пропускаємо за замовчуванням. А я думаю, тут треба ще е, деяку ситуацію прояснити в тому плані, що не всі, можливо, українці, а тим паче не всі білоруси знають е, дві основні функції нашого нашого президента. Так і я думаю, варто на цьому зараз трошки буквально декілька секунд зупинитися. Так, я, я, так, я можу сказати. Е, по-перше, це звичайно е, функція президента це захист держави і ведення всіх міжнародних переговорів і справ. О, це основні функції. І тому я підкреслюю. І хочу підкреслити всім нашим слухачам і читачам, е, якщо буде, будуть дивитися цю програму, що ми вибираємо не тільки президента, ми вибираємо головнокомандуючого. Це дуже важливо. І от уявіть собі, головнокомандуючий Зеленський. Мені, ви знаєте, навіть у сні страшному не може таке приснитися. О, чи навіть головнокомандувач Юлія Тимошенко, шановна. Мені теж якось, як е, людині, коли, яка колись е, теж трошки носила погони, як то кажуть зовсім не зовсім я розумію цієї ситуації. Мені, мені у всякому разі, буде не зовсім е, на це так дивитись нормально. Тепер далі перейдемо до Юлії Тимошенко. Юлії Тимошенко, звичайно, я на. Спостерігаю мінімум 20 років як політика. Ще починаються її співпраці з Петром з Павлом Лазаренком, з її знаменитих енергет... єдиних енергетичних систем, де вона дуже е, красиво, як то кажуть, там е, співпрацювала з російськими генералами. Деякі з них отримали по 9 років тюрми в Росії, відбули цей строк, а в неї все вийшло на окей. О, все окей, все нормально. Звичайно, її є і досвід, от, і хист, я б так навіть сказав. Це в неї є. Але мені от, е, трошки не подобається її програма. Я взагалі, ви знаєте, не дуже то е, люблю читати програми. У нас наші попередні попередники, і президенти, і кандидати в депутати привчили нас, українці, до того, що е, вони говорять одне, а на ділі вони того не роблять, що пишуть у своїх програмах. Але дві е, дві такі тези все-таки мені запам'яталися От, з Юлі, з програми Юлії Тимошенко. Це те, що вона хоче змінити Конституцію. От, е, Це по-перше, значить, і по-друге, от вона хоче змінити ціну на газ. От. Ну, значить, вій тут досвід, особливо по газу, є дуже великий. Мабуть, ні в кого в Україні такого досвіду немає. От. Ну, ви знаєте, мені з цими змінами Конституції, вони мене ж отут сидять, оці зміни по Конституції. Як як не йде хтось, так зміни Конституції. Як не це, то зміни Конституції. Я одну за, за, завершувати буду. Але ж ніхто не хоче. Мені треба, щоб виконувалась Конституція, та що діє в першу чергу. А тоді вже може якісь зміни. Ну, я бачу, Василь хоче. Ні, ні, я буквально буквально одну ремарку, да, Анатолій. Я ще хотів так само послухати, тому що нас цікавиться політикою іменно е, про вибори, про Україну. Добре, цікавить, Сергій. Якщо то ми зараз так само дамо йому пару пару хвилин. Я я одну тезу я скажу. Василя послушав. Да, я, одну, одну, У нас навіть е, такий прикол, що з'явився, що. Тимошенко, коли е, якби об'являла це, що вона знизить е, газ ну, ціну на ну, газ вдвічі, да, то їй вже приписали, що вона збільшить кількість томосів теж вдвічі е, під час президентства. Тому мы, мы уже и так смеемся. Да, будь ласка. Еще короткое замечание. Я слежу за чатом, поскольку веду трансляцию. Хочу несколько замечаний по чату сказать. Тут в чате уже Зеленского сравнили с российской Ксенией Собчак. С ну. таким фейковым кандидатом клоуном. Но, Ну, говорят, мелком, есть и да. серьезный момент. Кто-то, кто-то вроде такой слух ходит, что там деньги Коломойского за ним стоят. За Зеленского. Я буквально одну тезу по Зеленському. Зеленський це всі, хто про- ну, е, в основному ті, хто пр- протестний електорат Порошенка. мгм. В 2014 был еще Дарт Вейдер. Но его Він вроде не теж буде, він зарегистрировали. буде обов'язково. Ми без нього ні одні вибори не- ще не проводили. Так, ну мені продовжувати тоді можна, чи Ні, хтось? ні, давайте білорусам дамо слово. Ну, я Ну, би я хотів так хотів- само. с- с- Да, Я би спасибо. хотів. Я, Я би хотел хотів. поздравить, Сергея прежде всего, послушать. украинский народ с, э, с проукраинской резолюцией ПАСЕ. Это событие. И украинцы в Москве, в Лефортово, это во- военнопленные. Вот теперь пусть чухаются эти ребята, мои, мои соотечественники, так сказать. Вот. Я считаю, что это огромное достижение. Там заткнули эту, как она, С- Скобееву. Скабєєв, Скабєєв. Да, да, да, да, как- ну не буду грубые слова говорить. И что второе мне понравилось сегодня, это вот эта <laughs> Венесуэла, то есть понравилось, тут не в тех категориях, конечно, нравится, не нравится. Я к тому, что московские эти ребята тут же, как это Путин сказал, пургу понесли, Песков. Вы, они еще ничего не знают, что там, что там за лидер, вообще какие настроения. Но они уже свое мнение полностью за полдня сформировали, сформулировали. Осудили Значит- проклятый венесуэльский Майдан. Да, да, да. Не-не, это- мы все-таки я не возвращаемся, говорю. давайте лучше к украинским событиям. Пока Согласен. Я, я вот хочу... Давайте ми сказать- закінчимо з президентською нашою компанією, а потім уже можемо інші теми трошки. Хорошо. Як ми і хорошо. планували. В отношении кампании я пока ничего не вижу. То есть, действительно, Порошенко будет ждать какое-то время, определенно. И я думаю, в течение не раньше, чем через месяц, он начнет что-то проводить. Он ждет, я так представляю, он ждет э, встречных движений кандидатов, своих соперников. И по реакции он будет сам как-то реагировать. Он приведет какие-то реформы, небольшие, скажем, которые не будут затрагивать там глобальных э, тем там, и так далее моментов. Он какие-то сделает я не знаю что, ну, популистские, как обычно говорят, передвыборные эти штуки, которые вполне покроют все, что будет обещать Зеленский и прочие ребята, и Юлия Владимировна. Он не будет говорить, что я снижу в два раза, безусловно. Но то, что он говорит сейчас и сегодня, он интервью я его видел на прямом, на прямым, ну, вполне нормальная, адекватная реакция на все эти вещи. А в отношении кандидатов, во-первых, их маловато, я смотрю в телевидении, пока маловато. То есть э, их э, речи там, это предвыборные. Но ну, так у нас же есть опыт. Ну, у нас есть опыт небольшой. Мы вот последние 15-20 лет знаем примерно, кто Гриценко, Садовый, там, э, Юлия, Юлия Владимировна. Да. Ну, в любом случае, по-моему, я раньше да. говорил туда, что все эти возможные кандидаты, в президенты, и даже президенты, они будут прежде всего проукраинскими. Я не думаю, что там кто-то из них э, будет особенно смотреть Максу, на, на Москву в рот этим ребятам. Не думаю. Вот. И заставят народ. Майдан второй тут уже не, не, не будет таким вот, э, как был, да, пять лет назад. Я надеюсь, конечно. Но народ украинский в состоянии решить судьбу своей страны. Я на это надеюсь и надеются все нормальные люди. Но я, я не хочу высказывать свое мнение там, о, о том или ином. Но при, при том раскладе, который сейчас существует, конечно, Порошенко лидер. Не знаю, какие проценты. Меня тут это самое начали стирать мои про Зеленского, что-то не так я сказал, еще что-то не так. Все за... Да я не, вообще пока ни за кого. Рано как за кого-то. Я вообще не гражданин Украины. Что я могу по -по посторонние заметки, так сказать, заметки посторонние. Но Порошенко предпочтительнее всех, безусловно. И как умница, и как опытный политик, и как жесткий, жесткий человек, главнокомандующий. Он создал армию, по сути, с нуля. Томасы, э, без виз и так далее. В Европе с ним разговаривать считается а этого никто не приглашает даже на э, Г8, там, Г20, не знаю кто. Сейчас э, смотрю телевидение украинское, только 2-3 каких-то э, лобби, лобби из Словакии, по-моему, еще с какой-то такой страны, что-то пытались там тявкать в отношении Украины. Их никто не слушал даже в ПАСЕ. Вот вам результат. Понимаете? Для мене Добренько. Хороший. А ще яке бачення? Ще я хотів бы побачення серый. Давай. Кот так само розказав, бо як він дивиться на то, тому що д- доволі докладно, бачите, А, да, орієнтир- Сергій- орієнтується Сергій хорошо орієнтується, бо дивиться Сергей, їх да, на хорошо телебаченні. рассказал. Один особенный момент отметить хотел бы, что в первую очередь судьбу Украины должны решать украинцы. То есть какой бы Конечно. кандидат не был, что бы ни было, взгляд со стороны это взгляд со стороны. Если украинцы считают, допустим, что там Тимошенко надо будет, то это как бы в первую очередь дело большинства. Если большинство ее изберет, то это как бы не наше дело Ну, выбирать, кто там там и как. Если украинцы посчитают, что Порошенко то же самое. То есть я считаю, что судьбу каждой страны должен решать ее народ. Не соседний какой-то там, а именно ее народ. Если граждане не так решили, значит так и должно быть. Другое дело, когда значительная масса граждан, как в Венесуэле, заявляют, что вот они э, сомневаются в легитимности президента. И как бы не пора бы ему подвинуться. То есть у нас еще, например, туалетная бумага есть, к счастью, пока в магазинах. Ее еще можно себе позволить. А там дела идут э, гораздо сложнее. от ще таке питання. А як Європа дивиться на те? Вона ж теж цікавиться тими виборами, хто ж буде коло влади в Україні? Як Європа, Європа на те дивиться? Ну, честно говоря, я не отслеживал тему того, как Кроме Европа поляков, следит за извините, Украиной. Да, я... я больше сейчас был сконцентрирован на том, как э, относятся Европа и США к нашей проблеме. То есть, готовы ли, насколько они поддержать наш суверенитет. То есть, Америка вот идет на сближение, Европа идет. Наши тоже, например, сняты ограничения на количество дипломатов американских которые вот 10 лет были наложены. Теперь они да. вернутся, будет восстановлено количество дипкорпуса. Не было Теперь на очереди договор с поляками. Если нашим удастся договориться с поляками, то виза будет снижена до 35 евро, насколько я знаю. То есть это тоже шаг интеграции с Европой. Конечно, ни о какой ассоциации там речи быть не может, пока Лукашенко тут есть. Но кто знает. Может быть, он даже пойдет дальше и на более углубленные шаги. Путин а. его может заставить. Та тут нічого не скажеш. Тут може таке бути. Через рік може нас так перевернутися, бо то Лукашенко. Е, Лукашенко, знаєте, що він в некоторих таких м, событиях навіть непредсказуемий. Сергій, що ви хотіли доповнити? Ще т- Ну, в Почекайте. принципе, я согласен, что С- си- насчет сидение Польши. на двух стульях нашего лидера ни к чему хорошему не приведет. И я боюсь, что он, конечно, выберет стул кремлевский. И все, все эти его игрища с суверенитетом, это мое личное, э, безусловно. Но и все так считают, многие. ще, наверное. ще цікаво. Так, Ну, ясно. Я буду перебивати, бо нас е, Нічого, часу не вроде вельми, не вельми дуже у нас часу є. А як Лукашенко дивиться на вибори? Як він- цікаво мені ще є. Хто відає про ту Никаких справу? сообщений не было. А, ты Ніде чё? нічого, ні, ніяких, Абсолютно. ніяких Он подвигів. встречался с министрами иностранных дел. Сейчас, Василий, секунду. Ни слова. Он говорит только в такой довольно развязной манере, что вот не так, как вот у, у них там на юге. Вот я вам говорил, помните ранее, про какое-то оружие там пе- перехватил на южной границе, он якобы там сколько-то пистолетов или чего там. Было Ну, такое. да. На вашу думку, е, Сірий Кот і Сергій, на вашу Так. думку, лояльно ли, до, достаточно, достатково лояльно ли відноситься Лукашенко до Порошенка? И да, и наприклад? нет. И да, и нет. Как Яка я йому, його е. можна ніякої погрози немає зі сторони українців. Ніякі. Наоборот, більша погроза зі сторони Росії. Я так я розумію. думаю, в Росії він говорить противоположне. Ну, можна, можна я да, Василь, е, дивіться, чому Лукашенко зараз не не, не, реагує на цю кампанію, так? Е, Тому що е, Україна не передбачувана і він не знає, хто переможе. Угу. Толком. Ми можемо да, ми предугадати, хто переможе, у когось є більше шансів, у когось менше. Но, но він бачить, як наші сусіди росіяни. У них, вибачте, палають сраки за Порошенка. Так, так, так, так. Да, і в, в, е, цей негатив е, е, росіян за те, що Порошенко не має бути президентом, він перетворюється на позитив тут в Україні. Угу. І я е, більшості своїм цим е, з ким спілкуюся співрозмовниками, повідомляю, що якщо ви не визначилися, от подивіться. І вас повинні е, деякі відповіді на питання вже самих, е, ви самі поможете їх отримувати. І по поводу Порошенка, чому він зараз не активний? Ви пам'ятаєте, як е, бій боксерський тяжеловесів, так? Вони всі сили бережуть на оста... ну, бій може закінчитися в да, один момент. Тому вони всі Порошенка тяжеловес, і він зараз, е, ну умовно кажучи, не вступає в таку, він клінчує десь трошки. да. А він вступить в, цю останню стадію, коли вже дістане всі козирі і поставить це на місці. Власне. Ну не забуваємо, е, не забуваємо, в нас є сусід, в нас є ворог. і він може каламутити воду ще ого-го як довго. Да, Дім, спасибо. Прекрасная новость пришла в чате, быстро, одну секунду. Э, Министерство информации Беларуси разрешило транслировать в Беларуси украинский канал э, О, UA TV. Ура! Наконец-то. Да, наконец. Браво. Теперь один Какой- будет канал украинский. Дай Какой, Боже. какой? Якби ще заборонила російський, взагалі була б перемога. А в його той самий, що і казали рік тому, м, кілька років тому назвав, так? Як називається канал? UA TV. Ага. Йой, так. Дело так. в том, что буквально 3-4 дня назад он цитировал якобы э, мнение оппозиции, он всегда с ухмылкой ее называет, э, которая предложила сократить или вообще выключить э, трансляцию, так сказать, э, транс, российских каналов э, на территории Беларуси. И он это э, в такой форме подал, что до чего дошли наши так называемые оппозиционеры. Я вот их смотрю, где он там их смотрит, Б- Было какое-то заявление на этот счет. Но э, это, это мнение не поддержит 99% жителей Беларуси. А вот то, что Украина, э, канал, это здорово, это здорово. Я думаю, ему втык будет, конечно, за это. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Так, а цікаво ще про той UA TV. Який в його направок? Такий більш Порошенковський чи якийсь. UA Хто там TV, самий завет? Анатолий, завідує? если объяснить э, толком, это международная версия канала, который как бы для представления Украины. Там в основном новости идут, новостной информационный фон. это Russia типа как Today, Russia только- Today, только украинская А, версия. только лучше. Украина Today, короче. То И було, лучше. було б цікаво для А білорусів. наши чиновники певно, почему такі, щоб шли вони долгие переговоры? Одна из главных проблем. Наши чиновники добиваются для того, чтобы заместить российские каналы, необходим качественный развлекательный контент. То есть фильмы, Да. сериалы. Они говорят, давайте, украинцы, фильмы, сериалы такие. А украинцы говорят, нет, мы хотим новости. Давайте лучше Беларусь, смотрите новости, как там что происходит информация. А наши говорят, нет, вы давайте сериалы нам, сериалы и кино. Я думаю, это политическое решение, конечно. Он не Да. идет навстречу там просьбам трудящих. Это чисто политическое, это заноза своему другу кремлевскому, не более того, уверен. в этом Ну абсолютно. так, наші білоруси то не вельми цікавляться тут, до- що казати до правди, то не так воно є. Не цікавляться українськими е, субитіями. Може, Ну, всі цікавляться знають. там пару процентів тільки. Ну всі Ну, відають, всі що, якісь, знають. що там Всі робиться, спорять. більш-менш так. Е, Але як той канал появиться, то, то велика, велика повага, наприклад, навіть тієї влади, яка за їх запустить. Бо то нам треба дивитися, що робиться в сусідніх країнах. Не так важно навіть як що робиться в Літві там чи в Польщі. Бо тут така м, Нам? про польські канали Анатолій, у нас коло границі. Да, нам, Анатолий, еще важно знать, что происходит у нас. Дело в том, что многие люди не О. знают этого, потому что у нас нет каналов про белорусских практически в кабельной Кроме сети. Белсата, один канал. Но он не в А. кабельной сети, это И то интернет из- и из спутник. Белостока вещает. Это извините. спутник э, по спутнику Да. и через Я интернет. смотрю А в его, кабельной да, сети у нас нет этого. У нас белорусские каналы и большая часть российских. А на білоруських каналах до 80% російського контенту. А як на увагу, може зараз після того, як запуститься канал і український ОТВ, може і передивляться, і дадуть можливість дивитися Білсат? Всяко може Нет. бути. Хто Этот канал даже не зарегистрирован на территории Беларуси, то есть он незаконно действует, их постоянно штрафуют за это, потому что у них нет аккредитации, нет разрешения. Но али то все может быть. Они теоретически могли бы Радио Свободу включить, но они этого не сделают, потому что Радио Свобода это такой канал прозападный, либеральный, он освещает протесты, революции, естественно, для Лукашенко. Он боится этого больше, чем Путина. Он Да. готов больше был бы с Путиным как-то договориться, чем с тем, что вот такое, ну, как бы ему и так плохо, и так плохо. Ну, то есть я думаю, он не разрешит Радио Свободу. А Белсату надо сначала разрешение получить, аккредитацию. Только тогда разговор теоретически пойдет. Ой, Білсат- мені щось стається за Білсат той мене рік. В квартирі показує Анатолій Білсат. У мене є в кабелі мого е, У мене телевізора. У вас, Да. у вас є українське каже, що ти. Я кажу, зараз цікавий рік буде. Даром каже, то 19 рік вельми цікавий. Кстати, то може по так поводу все Белсата. перевернутися. Еще один комментарий по поводу Белсата. Буквально на днях э, задержали, э, как там, Ольгу Чайчиц, да, корреспондента Мгм. Белсата на выезде из Куропат. То есть просто вот ни за что. Поехала туда снять репортаж по поводу Куропат. На выезде ГАИ остановили, придумали какое-то обвинение, составили протоколы и за- завезли их в РОВД. ни за что. Вот, как говорится, и вы ждете, чтобы его включили в сеть. Ну, це рази, м, то може які-небудь свої такі є, там влади дають. Може, то Лукашенко Ну, тут нет. Это команду всё- не давав? Нет, да, конечно, давал. А ему Без не него нужно это давать. не... А У кому него это надо? У него кроме есть него? штат, Анатолий. У него есть штат Да, цікаво. советников и прочей администрации, которые эти вопросы решают. Он, конечно, выглядит, хочет выглядеть очень хитрым. Я, вы помните, Василий, оба, э, как он целовался с Турчиновым э, четыре года тому назад, летом был? в засос целовался. И когда ему ваш президент сказал э, в, это, в Минске, когда была эта четверка собиралась, э, при, при значит, поцелуях и так далее, объятиях, он говорит, Порошенко ему говорит, э, какая же... Нет, он не, не ругал. Он говорит, подлость совершил Путин по отношению к нам, то есть к Украине. А Лука, да, да, я вас понимаю. Это услышали репортеры с хорошей аппаратурой, буквально через там день или два он говорил, что мы не допустим такого, как вот у наших соседей. Горят там это самое, пули свистят, мы этого не допустим. Он, он ситуативный человек, очень эмоциональный. И поэтому он меняется в течение дня даже несколько раз. Он целовался в засос с Мадурой или с этим вторым этим, как его, не, первым, наоборот, Чавесом, Э, п- п- Просил о какой-то нефти. Помните это? Василю, Нефтяный зараз танкер. добавити. Один Відключіться. танкер, да, пришел. И на этом Тут, закончилось. тут відключіться. А, вот. Э, Короче, будем, будем Сергей. посмотреть. Тут Далеко відключіться. идти не надо. Вспомним хотя бы, что было в этом году, когда был форум регионов с Россией и с Украиной. Мгм. Путин, он говорил, Витебск и Могилев это такие же российские Да, города, как и русские, Смоленск, а русские Порошенко, он говорил, города. Гомель это такой же украинский город, как и Чернигов. Или белорусы это те же русские, только да, со знаком, со знаком качества. качества. Что это такое? Да, да, как очень... это расшифровать? Вот, в чате интересный вопрос короткий. Вот э, да? в первую очередь украинцы в ответе вот пишут, а в чем разница между ватниками и порохоботами? Хорошо. Провокационный ну, это ликбез называется, ликбез. Это нужно его... Василь ну, Чернігов, то до вас. Я так, можу... я б до разговора Василя Е, той, той, який наша Україна Русь. Василю, вітаю вас. Да, да. Добрий вечір. Добрий. Доброго вечора, панству. Я перепрошую, да. спізнився. Я надіюсь. Я трошки слухав вас. Штрафну, штрафну зараз, Василю, штрафну. <laughs> Лопатку покажіть, а де стопочка? Де ваша стопочка? Не бачу штрафнеї. Ну, хлопці, це вже якось потім. Може, якісь замечання, Василь? Я перепрошую. Какие-то замечания по ходу дополнения, пожалуйста. Не-не, вопрос был от серого кота. Пожалуйста. Да, да. Чим ватники від е, парохоботів відрізняються? Так, так, так. Ответь. Ну, ну, дивіться, тут есть ватники, есть вище То есть тут, е, в принципе, от парохоботи то такі самі вишива... е, такі самі, як вишиватники, може неправильно сформулював. Ну, коротше кажучи, вони ще десь на англійській мові розмовляють трошки. Ага. Ясно. Ну тут більше позитивний, більше позитивний образ, скажу Скоріше положительний, да, позитивний. Да, то що ватники це таке безнадіжні, а от е, порохоботи це все-таки такі е, дуже завзяті, дуже такі mm -hmm. фанатично налаштовані. Тут в деякій степені нічого поганого в цьому немає. Mm -hmm. Мене не раз називали порохоботом. Я кажу, хлопці, я не маю до України ніякої справи. Кажу, я взагалі в політиці не вельми там А сколько розбираюсь, меня мені уже цікаво называли показати. там и хохлом, там и не, порохоботом не называли, я за Порошенко не топил, но Бандеровцем. называли Майдауном, там хохлом, кастрюлей. как-то так Бандеровцем называли. меня. Да-да-да, бандеровцем, конечно, за Врагом бандеровцем. України все Западенцем называли, конечно, западенцем. безусловно. Хлопці, привикайте, привикайте. Хотя я даже То- в Брестской то области никогда компліменти, не то был, а уж про компліменти. какой-то там э, запад Украины и говорить не стоит. Я вообще на востоке Беларуси живу. Ну, видите, западенец, вот и бандеровец. Ну, так сам всім достається. Ну, е, то мусить нам медалі вже навішують за тої разного роду. Добренько, зараз друга, друге в нас питання. Добре, ще раз добре, що до нас е, Е, Василь, Василь Третій, бачите, яка в нас компанія з українців. Настоящі всі сила Василя. Три Василя то щось значить. Тоже Три в одному. Три в одному. У нас контрольний пакет сил. акцій. Контрольний пакет так само. акцій. І ще вас, з вас, Василь. Я ви так, що і запознилися. Розкажіть так само ще вашу думку, бо в нас була сама начальна така про ваших кандидатів вернемося до теї буквально там на 10 хвилин, на 5 хвилин вам. Да, щось нове. Я спробую коротко. Е, ви маєте на увазі охарактеризувати наших кандидатів? Да, двойку, тройку ведущих. Фаворитів, Василю, фаворитів. А, я я зрозумів. Значить, е, шановне панство, я ще раз перепрошую, от, а тепер по темі. Е, що я можу сказати? Їх там буде, мабуть, з три десятка або й більше, але основні, звичайно, ті, хто йдуть в групі лідерів. Угу. Ну, їх можна, можна і треба. От я би оприділив е, антипода головного, от так би мовити, на мій погляд, це Юля. Юля, бабуля Юля. Тобто її рухають цими засобами туди нагору. От, але як на мене, це вже давно відпрацьований матеріал, але вона там. Ну це засоби масової інформації і ті, що пишуть, ті, що показують, і так далі. От. Ну і звичайно, багато сил, які хочуть проти нашого Петра І. Я би не хотів так казати, але насправді він таким і є на сьогоднішній день, так би мовити, вставити йому. От. Ну і тут же наш діючий президент. Я ніколи не був порохоботом і не буду ним, бо я за нього і не голосував. Але це мій президент. І якщо сильні сторони підкреслити треба, я це обов'язково можу зробити, але зараз не про це. От. Президент е, під час своєї каденції вів себе достойно. Якщо би у нас і економіка так рухалася, як зовнішні справи, і оборонні справи, я так вважаю, що багато українців би пишалися президентом. Але так як вони мають оцей момент, от щодо Петра Порошенка, тому тут, але на розсуд треба зважувати все. Ну а ті, хто там клоунаду розводять, і все таке, я їх взагалі не беру до уваги. Це люди, які собі дозволяють там ну там висловлюватися, ну там хоч посміємося, ще що небудь. Я кажу, любі мої, щоб ви не плакали. Угу. Зразу ж таки. Тому, окрім е, діючого президента Петра Порошенка і Юлії тієї, е, я так ну це щодо. Е, я би оприділив дещо від демократичних сил тих справжніх, яких представляє, наприклад, Кушулинський. От що я маю на увазі, ця людина не заплямована нічим. Там йому ш'ють, що він там був колись е, секретарем комсомольської організації в свій час. Ну знаєте. Е, по молодості іноді багато хто падав у канаву е, чи від того, що щось зайво хильного, просто голова закрутилася від того, що дівчина е, йому сказала на наступне побачення, я тобі дозволю поцілувати тебе в щічку. Тому тут таке <laughs> діло. Я не знаю, чи я задовільнив. Ну, в общем, коротким спічем те, що ви хотіли почути, але принаймні це моя думка, це так. Ну я не чув, що казали ви. Е, можливо, так, прошу, пане Василю. Да, я пропоную, знаєте, як е, е, чуть-чуть звузити наш обстріл, і хочу пану Василю з Чернігова, який Е, змоделювати декілька е, других турів. От які ви бачите, які можливі другі тури, да? і яка може може бути е, оцінка яка може бути пара у другому турі. пара, пара да, і хто фаворит, і хто при яких так, я зрозумів. Я е, перш ніж е, відповісти на це питання, хотів би все таки трохи доповнити два слова буквально за кандидатів. Я вважаю ще більш-менш такими важковаговиками це Анатолія Гриценка і Андрія Садового і хотів би коротенько пару слів за кожного з них сказати. По-перше, Анатолій Грисенко мені теж дуже симпатичний, О, дуже симпатичний в усіх відносинах, але його недолік основний це від, відсутність і, е, цільної, великої, я б там і так сказав, команди скрізь по всій Україні. Його є команда в Києві, от і практично все. По інших місцях я такої команди в нього не бачу, і тому перспектив його, як то кажуть, не бачу. Дай Боже, щоб він о, е, десь закріпився там у першій п'ятірці. Це Пане було Василю, одна репліка по Гриценко, і за ним тянеться незрозумілий шлейф, що він, типу, розпродав армію в свій час, коли він був міністром. Я зрозумів, оборони. я зараз Приюші. скажу буква, буквально одним реченням. Буквально одним реченням. Уже абсолютно доведено, що для того, щоб е, торгувати зайвим військовим майном у свій час, коли Анатолій Гриценко, в тому числі був міністром оборони, кабінетом міністрів України були створені відповідні структури, які займалися продажем цього надлишкового військового майна. І вони були підпорядковані не Анатолію Гриценку, а саме Кабінету міністрів і прем'єр-міністру персонально. Треба подивитися, хто був прем'єр-міністром. Здається, там була і Юля. От, і після так, цього, як то кажуть, е, е, щось закидати комусь. Два слова хочу сказати ще е, за Андрія Садового. Ну, наприклад, як е, сприймають Андрія Садового у нас на Чернігівщині. Це як житель, я можу сказати. У свій час, ви знаєте, була у Львові сміттєва криза. Так. Ну, Це десь два чи три роки тому. І, значить, так воно траплялося, що на нашу територію, на Україну, ой, на нашу Чернігівську область заїжджали автомобілі зі Львова і сміття. Ми висипали там 10-15 тонн у певних місцях цього сміття. Потім люди приходили місцеві, розгрібали, дивилися там листочки, бачили, що там квитанції, інші якісь такі обривки е, документів. Бачили, що це сміття зі Львова. І тому, е, скажімо, Андрія Садового, значить, наші жителі Чернігівської області знають саме через сміття. І навряд чи хто в нашій області буде, звичайно, за нього голосувати. Що тепер відносно пари? Все-таки я е, надіюсь, і очевидно, воно таке буде, е, що у центральна в нас буде все-таки пара, е, значить, Порошенко і Тимошенко. Тимошенко. От я все-таки на сьогоднішній день я бачу таку пару реально. Хоча, звичайно, ще попереду два місяці добрих, два з половиною навіть і все можливо, все можливо, все може навіть і повернутися. Добренько, добренько, достаточно, достатково. Вельми хочу серый код щось сказати. Да, Прошу. я хотів задать вопрос из чата, то есть постоянно люди пишут такой вопрос по поводу Тимошенко. Существуют ли факты работы Тимошенко в інтересах Кремля, кроме голословия? Да, да. Я теж прочитав це питання і і зразу дуже дуже здивувався. Це написала людина. Василю, будь ласка, скажіть дві тези, там цього буде достатньо. Далеко не треба ходити. Пригадайте ті моменти, коли була газова криза. На той момент на хабах Європи газ був до 300 доларів, десь 290 Німеччина купувала. І тут ми але нагинають нас, нам перекривають газ, типа транзиту не буде, нам не буде. Тоді були дійсно морози, реальні, то дуже було холодно. От. І тоді Юля привозить такий гарний, красивий контракт на 480 баксів. Порахуйте мержу, поділіть її, все. Мені більше нічого не треба. Цього факту одного мені достатньо, щоб говорити про її справи. А їх там ціла купа селена. Я все сказав. Дякую. Після 480 доларів за кубометр у нас з'явилися харківські угоди, якщо ви пам'ятаєте, Медведєва і Януковича пролонгували е, російський флот е, в Криму, і з цього все почалося. І ще є такий да, ще є такий момент. Е, не знаю, чи це правда чи неправда, буквально декілька. А, це хтось з його її бивших, що одного разу її затримали з 100 тисяч доларів е, в аеропорту. То були буремні 90-ті. То кінець було 90-х. Це було там 100 штук баксів, по-моєму, було у неї. Ну, по тим часам сума астрономічна, але що таке для Юлі 100 тисяч? Подумаєте? Ну і в той в той момент її було там можливо десь і на вушку прошептали їй, що їй треба робити. по Маркон. Співпраця. І Ще цікаве було питання. Дивіться, у вас будуть вибори. Виберуть, наприклад, нехай хай буду так казати Юлю. Які будуть проблеми з олігархами? Що ви з ними робити будете? Чи вони встануться такі, чи їх трошки попридушують? Тому що мене так само питались не раз, говорять, о, дивіться, чим одрознюється, наприклад, Україна от, від е, Росії? Така сама каже, нічим не одрознюється. Там олігархи, там олігархи, там крадуть і там крадуть. Чи що небудь буде в ліпшу сторону з новими виборами, що люди почують, о, там дійсно такі є зміни, що от тих олігархів почнуть як же збавлятися, щоб вони вертали ті гроші, які десь колись покрали, чи вона правда, чи то неправда. Такі ще питання є. Можна? Можна. Прямого рецепту від цього немає. І поки не виробить Верховна Рада, в яку зайшли би здорові сили, серйозні закони. Юля й далі буде з ними співпрацювати, повірте мені, і навіть, можливо, щільніше ніхто інший. Якщо брати нинішнього президента, в неї у нього є власний бізнес, так і як би ми його там куди би не прикладали, це одне. А Юлії ж нема бізнесу, а жити красиво хочеться. Я думаю, що вона війде в тісну співпрацю, переформатує під себе не менше і не більше. І тихо, тихо, тихо. Я ще хочу е, Да, я, от, один нюанс, Василю, будь ласка. На, і наші олігархи саме демократичні олігархи. Тому що е, в Росії хто олігарх це перша п'ят, п'ята сотня Кремля Путіна. А в нас вони з одного табора, з другого, з третього, Так. праві, ліві. нас І між самі- ними є конкуренція. Ну, те саме телебачення ми можемо бачити. Да, Василю, перепрошую, Пан Чернігів. Василь хотів. Е, значить, я хотів би ще теж два слова е, доповнити. Як відомо з декларації, наша Юлія Тимошенко бідна як церковна миша. Але вже приблизно, значить, ще майже з літа що вся Україна була заклеєна бігбордами з агітацією Юлії Тимошенко, хоча це суперечило закону про вибори. Ніяких мір не було прийнято комісією. Але звідки кошти, панули на ці бігборди? Дозвольте спитати. Я думаю, від тих же олігархів. Цілком логічно. Дякую за гарне доповнення. Ще таке питання цікаве. Дивіться, знов щось тихо стало з сторони американців. Америка. Штатовці щось знов замовкли, ніде нічого носа не тикають. Що що би то значило? Ще раз до українців питання таке. Я наприклад, нічого не чую, що робиться. Колись так вони так, цікавилися. Анатолій, мені Госдеп дзвонить, не знаю, почекайте, зараз я узнаю. <laughs> О, Давайте, давайте, давайте. Шатдаун там, Толі, шатдаун. Там канікули, 800 тисяч Хорошо, Сергій, Бесплатно- давайте ви скажіть, скажіть ви Бесплатно ваше раздают бачення. пайку, бесплатно раздают пайку в Вашингтоне. Это вот я видел вчера по Польше по ящику. Там нормально все, там отлуп полный идет этому дядьке Трампу. Плюс у Так, них це- Венесуела появилася сьо- вчора Так. ночі, так що в них забот зараз, помімо Ну, українських, Так, хватає. так, Може, Толя, так само і будуть проблеми з Росією, щоб їх дуже появиться проблеми і не чепляться від Білорусі. Ми вже той цікаво з сирим котом говорили, бо так наш вельми то і турбує. Бо як е, проблеми починаються, 10 мільярдів, те, що зараз Казмодра, ми може плавно перетечемо на венесуельські такі е, справи. Дивіться, тих 10 мільярдів чи скільки там, що зараз в Венесуелі ткнули, як буде зараз катає катавасія, вона вже случила. Подарили, просто-напросто, да. А що так много, много грошей хіба в Росії є? Є скільки проблем. Дивіться, зараз проблема з тими е, ракетами середньої, по-моєму, дальності. Як в'яжеться Росія з тими ракетами дивитися, то які знову гроші треба, де вона їх знайде? Ну, Тому що е, та саме, як і Америці, то не проблема перекинути свої ракети, вона їх настампує в течение года там тисячі і перекине в Європу. Що зробить в ответку, наприклад, Росія? Вона нічого зараз зробити не може. Вона навіть зі своїм е, космодромом розібратися не може. Там Рогозін лапши хо- хоче знов навішати про всякі марсіанські лунні гонку. програми, да, А де би ще что- гроші обдурити так само, а А потім чем все повісить. закончилась эта гонка вооружений, мы знаем хорошо в дев- 91 году. Рональд хай- это все Та хай та гонка там. е, замутил. Хай та гонка, я думаю, що та гонка вооружені тільки на пользу Білорусі, щоб вони очепилися в кінці кінці. Тому що Білоруся <laughs> гіря, гіра велика, камінюка така, що вони носити не зможуть. Вони з Кримом єлі справляються, з Донбас, поки там теж гроші туди влітають в Сірію. А тут ще, ще й з Білорусі треба, тому що якщо Білорусі не робити, не спонсорувати білоруську економіку, навіть там, ну я так в общем кажу. Е, то білоруси добре репу почнуть чухати, на холєри нам такий союз. Навіть ті самі, що не є ватники, вони теж скажуть, а на холєри не та Росія. Тому мені кається ті справи, що зараз робляться в світ, особливо з Венесуела, то якийсь маленький-маленький для мене кається каталізатор. Так що, що там буде, які демократичні будуть переміни чи не будуть. Мені кажеться, раз вчепилась Америка, конкретно, і дивіться, скільки стран уже навіть Парагвай сьогодні я чув, розірвав дипломатичні отношення з Венесуелою, ще кілька там стран так само напряжені всі. Е, да, ті самі- Главное, Анатолий, чтобы наш Луга бы не испугался и не начал закручивать гайки, там Телеграм не заблокировать, Я не думаю, попытался що или ні, что-то він не подобное. буде. А то испугается, Я как бы тут революция. Діма, у вас туалетна бумага ще є, не переживай. Белые подляски, Василий, у поляков возят до сих пор. Памперсы и бумагу Ні, ні, возят. закручувати він не буде наоборот, бо тому що Ні. буде дивитися, якщо будуть демократичні переміни йти в світ, і він, бачите, він завжди як, е, як каталізатор, як каталізатор любих событий. Якщо щось там, е, проблеми які-небудь, він може повернутися. Ну, Коллеги, а я хочу вам на- нагадать э, ситуацию с Арменией, с Пашиняном. Ведь это революция в- незаконная и так далее, и так далее. ну, выражаясь языком вот э, Песковых и всех остальных, Лукашенко в том числе, обнимались, и Путин обнимался, и Лукашенко обнимался, поздравлял. Ведь абсолютно свергнута была конституционная власть демонстрациями трудящихся, и все. И они быстро поменяли свое это самое мнение об Армении. Ну, вот то же самое и с Венесуэлой, очевидно, будет. Слушай, Василий, говорите. Да. Маленькая реплика. Е, Я не знаю, як у Вірменії, а в Україні, скажімо, е, є такі закони, які ем, дозволяють українцям право на повстання. Так, це в Європі везде. Правильно. То я в репліку щодо незаконного з точки зору Росії незаконно, ну, а з точки зору нормальної конституції все було законно. А коли народ признав, вибрав, то тут пардон. Право что, на если- восстание, Василий, прописано в если- декларации ООН, что если в какой-то стране установится э, ди- жесткая такая диктатура, Народ и она не имеет будет право- отвечать требованиям народа, будет нарушать законы, то народ имеет право Да, на то, чтобы да. В восстать. статті, в статті 38, по-моєму, Конституції України є така Записано, да. поправочка. В, у випадку узурпації влади е, народ має право на восстання. Янукович Що? реально узурпував владу. Він підмінив Конституцію. він е, ну, е, був єдиним носієм влади в нашій державі. Тому е, а повстання не завжди мирне, не завжди ну, да, українців. Тому звиняйте, хлопці, як змогли, так змогли. От поэтому он и получил 13 годков. І ще, і ще вот. один момент. Ви подивіться, що е, Володимир Путін не на тих ставить. Да, поставив он... на Януковича, поставив. На Асада поставив щось не то. Он на, цього, да, в Венесуелі він теж промахнувся. Мало того, що й бабла накидав. Так, а у него Ну, выбор а небольшой, нет. Василий. Он ставит А на на тех, кто ему На выгоден. Лукашенка поставив. Что? Е, Путін ну, він на Лукашенка поставив, якби. Ну, теж на Лукашенко Не. поставили еще до Путина. Лукашенко нет. вообще-то сам хотел занять место руководителя Да, союзного государства, император подсидеть российского. Путина. Но Император. олигархи российские выбрали вот Пыню. Он там Конечно. теперь главный. И теперь ему там нечего ловить. И поэтому союзное Конечно. государство забуксовало. Иначе Маркс в 90-е, в конце 90-х он же был главным идеологом да, да, и продвигал да, это союзное государство 20 Лукашенко. лет назад в России был обалденный рейтинг э, нашего Лукашенко. И Потому ничего... что по сравнению с Ельцином Лукашенко был нормальным э, дядьком. Ну, якобы, якобы, да. И получил по носу от подполковника КГБ, и все, обошли. Конечно, это комплекс у него, обоюдный комплекс. Тот ненавидит этого, этот ненавидит того. Они не переносят друг друга, это же ясно. Как Колеги, два колеги, медведя в одной колеги, дороге. да, Декілька Не слів уживуть. по Венесуелі. Давайте. Кожен Давайте, Е, так, так. Кожен да, може ви- вискажіть свою думку, тому що інформації якби мало. Да. Ну вдасться Давайте людям. я почну. Давайте, Ви вже всі давайте, говорили, Черній. а я весь час мовчу. Е, Значить, буквально за час до нашого стріму, там на, на деяких російських фейк-ньюс е, пройшла така інформація, що Е, Мадура летить до Москви. Ну, я, звичайно, цьому не вірю. По-друге, значить, наскільки ми, е, теж мені вдалося встановити, Росія вклала вже в Венесуелу десь 17 мільярдів доларів, а Китай 60 мільярдів доларів. То деякі російські політики і такого демократичного, начебто, спрямування говорять: ну ми то ми вклали 17, а що ж тепер буде робити Китай? Я закінчив. Але вложили, то вони вложили ті гроші, вложили. А де вони є? Дивіться, як у них мільйон, по-моєму, 700 тисяч у них е, проценту інфляція. Де ті гроші виходить? Так, так. Ще мені цікаво говорили, тому що ми до мене тут пару колег їздили колись е, по тій програмі. Пам'ятаєте, що там будівництво робилось е, жилої сфери, жилих домів в Венесуелі наші їздили. І в мене тут один цікавий хлопець був. Арабська допомога. Братська помощь. Я, Він казав, боже мой, які є вони лайдаки. Вони нічого робити не хочуть. Так сказав він про так само про Вінсельців. Каже, попросту нічого. Вони е, з їх каже, ніколи нічого не вийде. Його а чому не вийде? В їх каже, стика не є. Е, Венесуела ж займає, по-моєму, зараз чуть ли не перше місце в мірі е, розв'язаним по запасам. Да. Дивіться, для чого? От такі, давайте дві секунди розберетеся. Почому Е, Чому не розвідуються ті запаси? Чому не дає Америка то, то саме движення? Е, за того тільки за Угачавіса? Звісно ж, за Угачавіса, тому що він е, хотів націоналізувати і націоналізував всі ті нефтепромисли. Е, за того і Гоко положив Лукашенко, що там можна щось де-небудь откусити, раз його одвернули від Росії. Він туди вліз, але побачив, що халера не виходить. Один він... танкер танкер прийшов в Одесу. Да, е, то да, доволі дорого. Він там якісь е, робив такі операції, мов обмін одної ну, нефті. Це демонстрація там, Кремлю. Да, да, да. І в його то нічого не вийшло, тому що тико показати, мол, в ответку зуби тому, Путіну. Опять же, е, договоритися договорилися а в Тайо Венесуэла для отношения білорусі в каком подвешенном состоянні осталось, Розумієте, Нефти-то там сталося, там нужны інвестиції. Інвестиції може дати в основному тільки э, проамериканські страни, страны. Не какие там Россия, технології. вот. так, тому що Росія Ну я говорю инвестиции, я в смислі технології так само маю ну, в виду, тому що Росія того не дасть, тому що в тих технології Росія немає, вона сама ті технології купує, все оборудовання купує в Америці, в Європі, да. Тупо зависить від Запада Тупо зависит от Европы. Однозначно, что если бы ввели санкции, особенно ввели на нефтя, э, на нефть эти самые, оборудование разного рода, она не может предоставить то и оборудование в Венесуэле. Потому что, и все, получается за- замкнутий круг. круг. І то є люди ж Венесуели прекрасно розуміють. Вони рек- поэтому не хочуть змінити власть Уга Чавіса на більш такі демократичні проамериканські сили, щоб в конце концов заробив їхній частний бізнес. Тому що бізнес же у них не частний, а виходить государственний. А Анатолій, получается, Небольшая государственный- поправочка. Уго Чавес умер уже много лет ну, назад. Ну, але Мадуро. це було. Ну, Діма, це Мадуро, Мадуро лідер. Це політика щита, продовжується. Ні, це режим, режим, режим Так, політика І треба тою государственну політику як же зміняти на більш прогресивну, тому що та я вже прогосударственна, провінісельська політика, вони ні до чого не доходять. От мільйон сімсот тільки мають проблем з тими процентами. Вони там ходять вже з мішками грошей, щоб купити булочку до якої-небудь. Тож не робота то є. За того встали. Так що цікаво, як то довго все продовжилося. І дивіться зараз, е, що робить та поліція. Вона теж починає репу чухати. Тому що дивиться, мало ли що, зараз демократичний, їм то як і ну, везде всі справи добре, вони ж пригріти. Е, правительство Мадура їх так само кормить, так само, як і Золотова кормить Путін. Е, во. І їм теж зараз, але як е, народ, дивіться, що робить народ. Народ сьогодні дивився новості, вийшов в тому Каракасі, мусить там з півмільйона було ці вулиці забиті. Тобто в будь-який момент може перевернути тое правительство і скинути того Мадуро. І все. Тоді вже буде дивитися так само і поліцейський, за кого. Тому що основна маса поки Боїться тих поліцейських. Я дивився, сьогодні вони стріляли, там чуть ли не пораження, навіть пару чоловік е, згинуло. Ну, там вже 16 загиблих. 16. Так, так, я, можна можна я добавлю? Я я теж хотів це додати. На, ну, на, на, десь на вечір 16 загиблих, і е, просочилася інформація, що в одному якомусь же районі поліція перейшла на сторону протестувальників. І тепер дивіться, що цікаве, що цікаве е, по сусідству. Підтримку цих демократичного цього альянсу, чи як він там називається. Е, висловила Канада, Гватемала, Бразилія, США, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай, Гондурас навіть підтримав. Представляєте? Коста-Ріка, Панама. Ну, Тільки все. Болівія і Мексика, там типу ще. Ну, там е, да, да. І Вони плюс... підтримали Мадуру. Ці країни підтримали Мадуру. Да. Які, які? Дві. дві. Мексика, наприклад. Дві, дві, так, так. Плюс Європейський Союз підтримав це все. Іспанія. Іспанія там казали, що вроді за Мадура нейтрально ну, там же, там же таке діло. Умовно І, кажучи, я хочу уточнення, ще уточнення хочу зробити. Е, нинішній, е, значить, голова парламенту Венесуели, він же не став, як Росія говорить, е, замістив як президента Мадуро. Він просто закликає провести нові вибори. От. Демократичним шляхом провести нові вибори. От просто криза, провести вибори і все. От більш нічого. От, Я думаю, все-таки воно е, там повинно заспокоїтись. Тим більше, що найбільш міцні, найбільш найбільш е, економічна е, країна світу Америка підтримала Штати, і найбільш міцна економіка економікою Бразилія теж підтримала. І я думаю, все-таки, що там все-таки Мадуро піде у відставку. 30 секунд можна? Я хотів би дещо вернутися. Дивіться про те, що Венесуела, е, Ірак, Іран. Пригадайте, скрізь були сильні інтереси Росії. Що я мав на увазі? Про тих 17 мільярдів. Ви знаєте, їм легше було дати 17 мільярдів, потушити Венесуелу, щоб нафти не було. А за рахунок того, що вони свою продавали, замістили її на ринку, і ціна бареля виросла. І це Росії було вигідно. От. Так що це так би мовити, дай п'ятерку сусіду, хай нап'ється, а ти в нього щось вкрадеш, розумієте? Я все сказав, дякую. Е, тут ще питання з того з чату, я хотів би задати наш дописувач Кір Роял. Він е, питає: а як може, вплив... да, як може вплинути венесуельська ця революція на політику росіян до білорусів і до українців? Тобто в них ще зараз умовно кажучи, один фронт появився. Може, це десь якісь гайки трошки послабляться у вас чи у нас? Так я ж казав про те, що казав, що нам вельми цікава та ситуація, що зараз робиться в Венесуелі. На мой... Я вже повторити це приходиться. П'ять 5 секунд. Я не до вас, Анатолій, я до вас до колег питав. Да. 5 секунд. Якщо на ту собачку нападе дуже багато бліг, <laughs> вона не зможе. Ви розумієте? Тобто це може стати враз, коли е, беруть важкоатлети не ту вагу заявляють, вони просто її взяти не можуть. Тобто, коли момент X наступить, ну, а тоді і посипеться ота пірамідка. Вибачте, я все сказав. Дякую. Я ще одне слово скажу, е, можна так сказати, за кінцеве за Росію. Е, десь я в засобах інформації прочитав, е, що на Кузбасі у дітей трапилося декілька голодних обмороків. Не навіть більше, не декілька, там там реально багато. Так, Десят. так. Це про що говорить? Що вони не дбають про себе? Ну не про себе, а про власний наряд. Америку не відкривають. А віднос а, політика Росії відносно України вона поки що не зміниться. Я думаю, вона залишиться такою, і ми повинні тримати порох сухим, тому так. що в Криму немає води, там великі проблеми і їм би непогано було якось з'єднатися туди з Придністров'ям і пробити той самий коридор. Він е, ця проблема залишається актуальною для них. Я закінчую. Тоді це повномасштабна війна, хлопці. Ну, я не виключаю такого варіанту. Таке, не дай Бог, звичайно, але там поляжуть сотні тисяч. Ну, це звичайно. Ви, мабуть, читали, там Наєв виступив сьогодні на цензорнет, зробив заяву. Мустафа. Там, значить, і кількість ДРГ збільшилась російських, і військ, і авіації. Зараз він конкретно е, на цьому, на цій ділянці фронту, от Донецько-Луганський, він це дав інтерв'ю сьогодні. Там на це цензорнет на нашому можна про це почитати. Не забувайте, що нас на носі вибори. Це теж загострення буде під час під час це цих виборів. Так. Так. Ну, дивіться, ми на своїй рідній землі, як сказав Василь, ми будемо мочити тих, хто йде на нашу землю. І не будемо дивитися, чи це Абхаз, чи це кубанський бурят. казак, чи бурят. Тому е, нам є за що воювати, нам є що відстоювати. За що вони будуть умирати? Я часто задаю це питання. За, 15... за бабло, за бабло. все. 15 тисяч рублів. Дві тисячі євро на, на минуточку за, чистка чеченців. Подивіться мій ролик. А що мені цікаво. 15 марта ждіть нас на Донбасі. Один Так, так. Парубок. Так він і заявив, пане Василю. Я дуже добре, я двічі переглядав той ролик. Так, добренько, давайте ще трошки. Мені ще цікаво, що про нас Білорусі на на, на, поча, на остаток такий. Просто ну, вангувати, хто би взявся проти субиття, е, хто-небудь може ну, на в кінці захоче Анатолій, за, на венесуельське. І ну, головне. что хотел бы сказать, в первую очередь украинцам не надо хранить Беларусь. У нас все пока с суверенитетом нормально и ничего еще не сдано. То просто э, распускают часто слухи, что там все вот так, либо вот так. Хотя на самом деле многие, допустим, э, СМИ, когда вот смотришь, что показывают российские там или украинские, но ну, они не до конца в курсе ситуации в Беларуси, так сказать, политической. Даже сами белорусы толком не, не все и не всегда знают, что у нас тут происходит в политике. У нас тут ситуация достаточно сложная. Если про Украину и Россию нам постоянно показывают. То есть мы следим, что там происходит в Донбассе, что происходит там в украинской политике. Про российскую говорить не стоит, там российские каналы транслируют и блогеры, допустим. Тот же Навальный, какой-нибудь Соболев, там их знает больше белорусов, чем, допустим, какого-нибудь там, не знаю, белорусского блогера. А, поэтому тут да, а вот когда спрашиваешь, что оказывается, что россияне, допустим, которые особенно живут там не в европейской части, они вообще о Беларуси мало что знают. Ну, только то, что вот какие-то стереотипы, которые слышали. И украинцы некоторые тоже. Поэтому я скажу так, что хранить нас пока еще рано, суверенитет наш. Лукашенко не сдается. Биз- Бизнес нас, наш тоже не хочет быть поглощенным Россией. Поэтому будет сопротивление жесткое и очень сильное. Діма, е, Сірикот, смотри, е, ніхто Білорусь не хоро- не хороне, по крайній мірі, з, е, з українців. Е, Тому й ці посиденьки зараз такі е, в такому форматі відбуваються. Ми дійсно маємо мало інформації про вас. Ми дійсно дуємо на холодне е, по вашій ситуації. Ми не хочемо, щоб вам було зле. Тому, можливо, це десь трошки виглядає, що ми немножко перебздіваємо насчет вас. Ви молодці, що тримається, ви молодці, що е, показуєте свою е, громадську позицію, а ми з- зі своєї сторони тільки підтримуємо вас в будь-якому випадку. Да, хочу сказать, Василий, это то, что я сказал, это в первую очередь рассчитано на зрителей. То есть сторонние люди будут смотреть, я хотел, чтобы они услышали. Это украинцы, то это будут белорусы, там россияне. То есть это в первую очередь на зрителей. Не для вас. Вы, я понимаю, а знаете я гораздо смотрю, больше. я чем смотрю зритель. ваш стрім, я відповідаю в стрімі. Да, я видел. 10 секунд. я особисто і пан Василь, і взагалі всі прогресивні українці вони кажуть, це для того і не. Так як ото знаєте, все пропало. А ми кажемо це для того, щоб ви знали, як було в нас і як може, не дай Бог, бути у вас. Тому краще бути готовим, підготовленим, але щоб не було ніяких несподіванок. Всього навсього це власне моя думка. І якщо ми звичайно достукаємося кожен раз, коли вийдемо хоча б кожен з нас до двох-трьох білорусів, вас стане значно більше. Ясно. Ще питання хотів. Я так про те, що вангую, то е, вангувати цікаво. Я, наприклад, вангую, що буде переміна в Венесуелі. Ладно, то я впустили. Мені ще цікаве таке питання. Наприклад, з тими событиями, що зараз тільки що сирий кот сказав, що Лукашенко буде чуть ли не дертися за суверенітет, тому що другого виходу немає. Як ви думаєте, рейтинг серед білорусів у Лукашенка за той, за той період, за той, за той час е, подойметься чи наоборот впаде? Да, отчасти. Но тут надо, э, Анатолий, сказать такая вещь, тут налагается и негативный фактор. Э, С февраля по- придут платежки стопроцентные по тунеядскому декрету. Это будет большой минус. Опять. Мгм. ЖКХ. Я, Да. я, я скажу одну, знаєте, що я скажу з точки зрення українця? Е, так, колись була така рекламна кампанія, е, була вона звучала дуже просто. Назвіть е, шампунь номер 2 від перхоті. Її не знали просто, так? Так. Да. Тепер назвіть номер 2 кому зменшений рейтинг повинен перейти к якому лідеру якої там опозиції чи не опозиції. Ну, щоб зме... що де... Коли десь зменшується, щось десь збільшується. Ну, да. От де воно буде вас збільшуватися? Якщо там буде зменшуватися. Але, ля- але до виборів ще рік нас чи півтора. Да, це по дуже поводу мало. выборов, Це по дуже поводу мало. выборов. Да, по вибо- вибору. По поводу выборов. У нас сейчас тоже ж готовится потихоньку к выборам. Возможно, вот украинцам будет интересно. Э, Проходит сейчас заседание, э, подготовка к праймерис общим, да, правоцентристской коалиции. То есть наша правоцентристская коалиция хочет вы- выбрать единого кандидата, которого будет вся оппозиция продвигать, э, ну, большая часть, э, Серый на кот, выборах. скажи, пожалуйста, Лукашенко имеет право дальше перебира, пере, пере, э, Да, Чё? он изменил Конституцию в бесконечно. 2004 году, он переписал Конституцию, и теперь он может бесконечное количество раз избираться. А Коля буде уже чи- или нет? Коля, А, не нет. буде. Коля еще не вырос. 35 лет должно быть, чтобы Вот баллотироваться в ёлки-палки. президент. А он поменять Конституцию на 16. Ні, скоро будуть по росту. Метр сімдесят є, можна балотуватися. Ну, Медведєва шансів немає. Медведєва шансів друзі, немає. Дозвольте мені е, вставити слово. Значить, я що хочу сказати, тим більше я живу найближче до Білорусі, я з Чернігова, як вам відомо. Е, я е, заходжу, по-перше, хочу сказати, що у вас, ваших земляків з Гомеля дуже е, багато їздить до нас у Чернігів. І вони там купляють як продовольчі, так і промислові товари. І в першу чергу тому, що в нас набагато нижчі ціни. Це по-перше. А по-друге, значить, коли я заходжу в чатролетку, заходжу на Білорусь, і мені трапляються люди е, з східних областей Білорусі, то, на жаль, дуже багато є е, моїх як то кажуть, співрозмовників, яким абсолютно до лампочки, яке в їх буде громадянство. На жаль, це є. На жаль, це є. Як правило, ці люди, звичайно, не володіють білоруською мовою, це однозначно. О, тому е, я б, як то кажуть, в першу чергу не хотів би ніколи, щоб у нас Е, кордон з Росією був від Гомеля до Бреста по півночі, це однозначно. І все треба робити для цього, щоб цього ніколи не трапилося. Але у вас там, як то кажуть, на жаль, дуже багато роботи. О, Дуже багато роботи, дуже багато таких людей, які е, їм все одно, який паспорт. Чи білоруський, чи російський. Так, так, так воно є. Так воно є. Василь Василь, вам за анекдота переживати вже треба. Треба за анекдота, бо що ж так без анекдота? Скільки раз ми казали про анекдота? Готуйтеся. Ви ще готуйтеся. серйозні теми не обговорили, а я вже підготуюся. Ні, Я ще треба був в Білорусі 15 секунд. Як тільки ви відчуєте Лукашенка, що він дасть можливість маневр демократичним силам, так би мовити, все це робити, і підуть певні послаблення, це буде меседж всій Білорусі, всім, що він міняє свій курс. Тобто він готовий багато що зробити раді Білорусі. Якщо цього не трапиться, тоді тримайте вухо гостренько. Тобто, я так думаю. Бо коли підеш на зустріч, то може бути гарна справа. От я не знаю, як саме ви, Сірий Кот, як ви вважаєте? А, По поводу чого? Ну, от, скажімо, будуть у вас президентські вибори, так? Так. Або я, ну я Лукашенко, все накладаю табу на все и пру. Як Но ну, там, он уже давно так сделал. То есть у нас Обман. выборы представляют собой, ну, как говорят, выборы Лукашенко. То есть там э, подсчет ведется не, это, не объективно. То есть, понимаете, оппозиция прямо, вот Павел Северинец выступал, он прямо сказал, что все вот эти выборы, участие, это делается для того, чтобы, ну, во-первых, конечно, популяризировать позицию, да, э, в, ну, этих партий, там, да, продвигать их, так сказать, да, политизировать народ. А во-вторых, готовиться на случай форс-мажора какого-то. Тогда, возможно, если будет подготовлена оппозиция, будет кандидат, это может куда-то пойти. Потому что если все будет стандартно, ни о какой победе речи быть не может. То есть там нарисуют сколько надо. У нас нет э, выборов как таковых. Собчак, Поэтому... он правильно сказал. Сколько надо, столько нарисуем. Так ну, у нас есть. Ермошина, известная борщеварка, ее прозвище. Она... А Сергей что скажет? Сергей, Я что скажет примерно то же самое, что и Дима, только у меня вопрос всегда возникает. Вот сейчас. Дим, как вы считаете, а какие действия будет ну, так, ну, у оппозиции в случае поглощения Белоруссии? В любой форме э, захват Белоруссии. Там э, парламентскими, военными, экономическими, союз и так далее, и так далее. Как вы себе представляете эту ситуацию? Вот Крым в Беларуси. А, тут на самом Крым... деле очень разные ситуации. Военные и экономические захваты по-разному. Братский союз. Братский союз. Но ну, у нас, у нас формальное союзное государство 20 лет. Вот оно еще будет интегрироваться. Он же все время говорит... У оппозиции а нет рычагов влияния, например, на экономику, на политику особенно. А Они только какое-то общественное там влияние собирают Почему? людей, что-то там рассказывают. Никакие рычаги не нужны. Вот он подписывает через месяц углубленный договор, улучшенный там, дополненный, переполненный о а при медленном вхождении в состав РФ. Оппозиция а выражает протест, выводит какой-то Каким митинг образом? небольшой, На там улице? несколько сотен тысяч, может, человек. Вот, вот. им бьют голову сотен тысяч. Да, и, и все. А что она больше может сделать? Больше ничего. Нет, ну сотен тысяч это сильно сказано. Нет, я имею в виду сотен людей, сотен либо тысяч а, людей. Сотен? То есть несколько сотен, их, либо несколько тысяч. Их космонавты побьют и все. Может, даже не будут особо. Арестуют несколько и все. Да, как и было до сих пор. Вот и все. Поэтому вот это нужно обсуждать они там это размазываться. Нет, вот что обсуждать? Необходимо работать в этом направлении, работать Браво! с людьми, их просвещать Браво! и рассказывать им, э, в чем вот ценность нашего суверенитета, чтобы те, кто еще испытывает какие-то иллюзии по поводу того, что вот Россия, там Путин, что-то, им надо объяснить, что ничего хорошего не будет с Востока нам. Поэтому не, не надо ждать Путина, не надо не смотреть туда. Таких людей, собственно, и не так много. Это миф о том, что все белорусы хотят в Россию присоединиться. Очень немного кто. Согласен, хочет. согласен. Согласен. Я видел Но эти э, так само- опросы на улицах А- Минска. Обзори дивився в Київській Русі, і там він каже, що 90-95% от- відсотків, що настоящі ватники хочуть, щоб був з Росією. Ну я теж так само казав, 60, пусть 60. що Они- чат рулетка це Около чат чет- рулетка. 5-4% только за присоединение. так. А около там Ясно. 90 с чем-то или 86 там они против. Та й обзори то так, то ничего не значить. Ще пройде якийсь час, начнут Давайте, не надо путать дружественные, те, кто за дружественные отношения с Россией, там, чтобы торговля велась, чтобы, допустим, была открытая граница, и именно присоединение. То есть по а поводу а присоединения большая а часть резко против. недружественные отношения? Дима, с кем недружественные? С Украиной? С Польшей, с Литвой? Нет, так Польша просто, допустим, э, некоторые считают, что вот если националисты, они там э, установят, э, а, вот придут к власти, и тогда будет э, Вот с недружественные этого- отношения. Вот с этого Вот начинать. это они А пам'ятаєте, як Білорусь голосує в Радвезі, да, Василю, з- з- по Всегда за резолюціям? Россию. Ну, что, что э- это по-дружески, извините меня? Ні, якої не подружеськи. Скрепненько так, так? Скрепні. Спекуляция, обыкновенная демагогия, спекуляция. Поддерживают эти Вануату, э, кто там еще, Венесуэла и Беларусь поддерживают антиукраинские резолюции. Да, да. То, Ну, что, И то- Зимбабве. Уже Гондурас, Ну, уже Гондурас стал в оппозицию к России. Это капец, это сигнал, народ, это Ну, сигнал. пос- посмотрим. Да. Зимбабве приезжал дня три назад в Беларусь. Там Сколько- еще не все потеряно, согласен. Для Зимбабве? Да. у нас є розділення, є власть в нас, а є народ. І то заметно, вельми заметно. Хоча, що є, мусить, процентів 80 не народ, а якась така маса, яка і Популяція. все сирені. От так, популяція, да. Я не называю буду так популяцией. казати, Пусть кем это вони- обидно звучит, но это так. Так, їм нема діла ні до чого. Вони моя хата з краю. Правильно хтось Меня- мене сказав. имел Буде твоя хата беседы- з краю, перший ти получиш, Да, називається. Пять пишут лет вот в чате, назад. Беларусь не признала Крым, да, еще она не признала ни Приднестровье никакие, ни, Не это, Осетію, ни Осетии, Я ничего. разговаривал с рабочими, они говорят, что это все хохлы сделали, Азію. сбили самолет. рабочие говорят. Потому що по російським каналам так сказали. По російським, да. Хто наш... Друзі, друзі, друзі, година виключити 13, нас, година 13. Продовжуємо чи будемо легенько завершати? Ні, будемо завершати. У нас тільки виключити роз, роз СМІ і побачити сразу рік хватить рік подивитися українське телебачення або польське, або е, любе друге. І люди, ну вони ж такі і є. є вони просто підвержені тому зомбасмі російським, тому що там преподноситься інформація, як не скажіть, а вельми вона грамотна. Там великі гроші Там сотні мільйонів доларів даються для того, щоб ро- робили Да. СМІ. Мы, мы Розумієте? видели А наше Соловьева. примітивне, да. Дивіться, Но як новый їх домик Пане, пане Анатолію, пане Анатолію, пропоную по 15-20 секунд кожному, і мені дозвольте завершальне по завершенню і закінчимо сьогоднішні посиденьки. Годен. Добре, добренько. Я тоді буду першим починати. Ще раз подякую всім за те, що ви присоединилися. В нас добра така була е, м, подія. То вже другі в нас е, Е, посиденьки, я надіюсь, що вони кожен четвер будуть робитися в той час 20.00 по мінському часу. Ми будемо різні різні теми. Сьогодні у нас вийшла тема виборів в Україні, тому що нас так само то цікавить білоруси. Ми не вельми розбираємося, але якщо включать канал, дай Боже, то ми будемо більше розбиратися далі. І так само венесуельські, тому що мені цікаво було і всім цікаво, бо щось то з тими субіттями зв'язано. Раз десь якийсь пішов рух навіть там бо то, мені кажеться, останній такий уплот того государєвого права такій позиції Авторитаризм. авторитаризму в Америці, то остатні такі. То може ще з часом той авторитаризм пропаде і в Росії. Понимаєте, каталізатор такий піде для тих всіх людочків. Вот. Так що я надіюсь, наші теми такі політичні будуть продовжатися і можемо переходити на яке екологічне. Мені цікаво поговорити про природне, про путешествия, про те, що робиться в економіці, просто про людей. Навіть анекдоти, де коли Василь потравить, так і не сказав, мені шкода він. Я в кінці все скажу. Далі, Сергій, е, пане Сергію, Ну, в принципе, я то же самое могу сказать, только я настроен пессимистично в отношении моей страны. Верю в, бе- в Украину, надеюсь в ее здравый смысл народа и живе Украина. Слава Украине! И живе Героям Героям Беларусь. слава. Так. Чернігів, я що хочу сказати, дійсно я погоджуюсь е, з тим, що Білорусь таки знаходиться більш, е, хоча там немає військового конфлікту, але Білорусь як держава знаходиться в більш складному положенні і за повної залежності від Росії. О, це однозначно. Нас, звичайно, в Україні дуже турбує, значить, Білорусь, це однозначно, от, тим більше північ України, як сусід найближчий. От. Е, що ж відносно, і, і звичайно, більше всього нас турбують е, ті події, які в нас відбуваються на Донбасі. От, І ми можемо е, десь наструп, на, десь в якомусь наступному стріму поговорити конкретно і на цю тему, я так думаю. Добре. І трошки можна там і за Крим буде зачепити. От. Ну, а в цілому, зараз у нас, звичайно, наперед, що, на першому плані, це до середини е, квітня, це наші президентські вибори. І на цьому ми будемо концентруватись, так мені здається. Я закінчив. Пане Василю. Е, на днях в мене була розмова надзвичайно молодою людиною. Хлопцю всього 23 роки. І він мені таке сказав, що 19-й рік для нас буде роком виборення повної незалежності. І ви знаєте, я подумав, що ми ж ці всі етапи, якби кожен рік проходимо, кожні президентські вибори і так далі. І він каже: якщо ми, не дай Бог, програємо, що він мав на увазі? Якщо ми не виберемо правильного президента він каже: Я боюсь навіть собі уявити, що може бути. Я ви знаєте, панове, з огляду на те, що дитина була майже втричі молодша мене, такі мудрі слова, і я його повністю підтримую. До чого я веду? 2019 е, рік буде для України таким визначальним роком, і якщо ми правильно зробимо вибір свій, оберемо прав Е, того президента, який і далі продовжить рух України в напрямку Європи і віддалені від Москви, і плюс сюди додати економічний підйом, щоб він відбувся, то ми цілком правильні речі будемо робити. Наразі я бажаю українцям зробити правильний вибір. А вам. Е, громадянам Білорусі і вам, колеги, поширюйте інформацію саморізноманітно, і я надіюся, що це допоможе не тільки громадянам Білорусі, а й нам, українцям. Бо той, що пан Василь казав, північний кордон, який може протягнутися від Гомеля до Бреста, він буде наш спільним без всяких інших. От так. Я завершив. Дякую вам. Дякую дякую за те, що є. Вибачте, що я спізнився, і дякую за те, що прийняли у таку тісну, скажімо, компанію. Надзвичайно приємно. Дякую. Спасибо. Серый код є сказати, що? А, да, хотел сказать по поводу экономики. В субботу будет в 16.30 трансляция из Могилева на канале. Там будет выступать довольно известный экономист Сергей Чалый, который расскажет mm -hmm. о ситуации, что будет с экономикой Беларуси. А также mm -hmm. будет э, Антон э, Родненков, это менеджер компании «Луч», кажется, да, часовой. И также он, этот, как его, лидер Центра новых идей. Поэтому будет трансляция, я послушаю, что там будет говорить, послушаю, о чем говорят в кулуарах, э, потом посмотрим дальше, что и будет новая информация, так сказать, новая порция. Возможно, будет э, на следующей неделе для рассуждений новая информация. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал вот хлопцев там, да, э, Украина наша Русь, Вата International, или как там сейчас вы уже, Василий, Интервата, да, называется. Анатолий Сайгон, ну вы его и так знаете, большинство уже подписано. Ну, вступайте в нашу группу в Телеграм, чтобы не пропустить информацию о новых стримах. Колокольчик нажимайте. И всем спасибо. Мы заканчиваем трансляцию. Спасибо. І да, по, як ми, ми хотіли традиційно закінчити на якомусь позитиві, да, і Анатолій вже тут мене підводив, підводив, я вже почав Хотілося. панікувати. Да. І хочу, Анекдот. хочу е, д- два основних моменти. Один анекдот, а другу таку цікаву історію. По поводу е, пана Сергія, е, оптиміст і песі- песиміст. Да, да, да. Песиміст каже, все вже погано, гірше вже не буде. А оптиміст каже, ні, ще буде гірше. <laughs> І одна історія: один ученик підійшов до, до свого вчителя і взяв в ладошки отак метелика, бабочку, і питає його: От учитель, ти такий розумний, ти ж все знаєш. От скажи мені, будь ласка, бабочка всередині жива чи мертва? Якщо скаже жива, я візьму так прижму, і вона буде мертва. Якщо, якщо скаже мертва, я візьму так зроблю. І е, вона а вона жива. Бере він цього метелика, підходить до учителя і підходить каже, учитель, от ти такий розумний, все знаєш. От скажи, будь ласка, от мене в середині бабочка, скажи, вона от жива чи мертва? Що він сказав? Все в твоїх руках. <laughs> Тому, друзі, все в наших руках. Добре пожелання. Да. Да, все в наших руках. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. До нових посиденьок. До побачення. До нових. До побачення. Дякую всім. Живі Білорусь, хлопці. А слава Україні! Слава Вічна Героям живе. слава!